koning van my hart koning van my lewe en evil ek beman in lof besang vir u ewig u het my bevry my sonde skuld vergewe koning van my lewe koning van my hart koning van my hart Koning van my lewe over evil ek bemin hy lof besing vir hy ewig u het my bevry my sondeskuld vergeef my hart en u het my bevry my sonde skuld vergif koning van my lewe is die koning van my hart koning van my lewe is die koning van my